どうも、ひかりです。今はちょっと4つぐらいの動画を作ってみて、あの、2つ英語で、で、2つ日本語で。なぜか、日本語で作ると声が結構小さくて、また英語で作るときは、ちょっとでかい方なんですけれども、まあ、うるさいほどではないけど、一応ちょっとでかいかな。で、 そう日本語で作って声が小さいとこうマイクはですねノートパソコンのマイク使ってるので結構そのパソコンのね音も取られるんですよ。録画する時はもちろんその音があんま聞こえないしあんま意識してないけどすごいこう「ふーふー」 っていう音が出るのよ。で、ちょっと iMovie、あの Mac 使ってるので iMovie で編集してるんですけれども、やっぱその音源の編集は、まあ、そんなにまだね、あの、いじってないけど、こう、うん、うまく編集できないな。そのパソコンの 音を削除する。なんで日本語で話すと声が低い方とか思ってたらやっぱり日本語だからねあの言語っていうのは別にその単語とか言葉文法あのそういうことだけではなくあの文化が入ってるよ主に 文化だと思いますよ、言語は。80、90%ぐらい。だからな、日本人は、あんまりうるさくないな。もう、その、欧米の外国人と比べたら、もちろん私、大阪に住んでますけどね。まあ、大阪人、うるさいよね。うん、でも、やっぱり、日本語で喋ると、こう、日本 の文化が入ってるみたいな感じでやっぱり声をでかくしてしまうと失礼やなと思います実は一回ねあの祇園祭りってほんで他の外国人と <sighs> で男性2人がね結構若い、まあ、ヨーロッパの方なんですけれどもあの話してて電車の中で ってすっごい声がでかくてさ、 <laughs> やめてとか思って。 <laughs> もうちょっと静かにして。例えば、うちのお母ちゃんがね、すっごい声がでかくなるね。すっごいでかいね。で、いつもこう、して、ちょっと、静かにして。常に言います、お母ちゃんに。 自分もやっぱこう英語とかフィンランド語で話す時は特にすっごいこう熱心になる時もう興奮する時はすっごいでかくなんね無意識ででも日本語で話すとなかなかないよなぜか頭にあるよ頭にはあるけど <laughs> 怒ってる時は多分一番 うん、でかくなるのかな日本語が。日本語がっていうか、私の日本語で話すときの話し方。あ言いたいのは、それくらいかな。うん、だから、まあ動画作るときは、ちょっと頑張って、あの、もうちょっと、うん、分かりやすくて、あの、でかい、でかい声 <laughs> ちょうどいい声で あの動画作ってみるけど多分最初の方がもう難しいんかな <laughs> まだね頑張って動画作っていきたいと思いますよろしくお願いします